қаршы алыңыз қазан дәулет аграр университетінен агробойс квн командасы Салам Татарстан! Бір жылдық МЦ Акбаш тантулы шатлық Бүгін КВН, бүгін Фәндәс! Син нишлисең? ха хаха акбар сүздән Болды тынышлан, урыныңа бас. Мен Мин бит сине менә мондай хәтерлим. Шәшеңне алдырдың әллә? Алып саламха, үш сикерден бір типті. Мен кішкене шақта каратте белән шөгыльләнде. Кішкене шақта? Кеше әллә? <laughs> Да, юмор белән сенің менің буй белән шикеле екен. Yıllar бара үсіш жоқ. Гафур. Әу? Менің бетсема бүләк бар. Нәсә соң бұл? Үлшәу? Күйті әлі неші Басып қара. Әйе, нәсә соңа? Ана көрәсіңіз сразу бейгірәк болдың. Менің дә сәң бүләгім бар бет самат. Ненде? Тоже үлшәу. Қоясың ол. Әнә түгінде весовой контрольді өлшәніп келелі бар. міне шундай команда жиылды агробойс кеттік хоп хоп хоп әйін достар башлап жіберейік шотландия ауылында болған хәл так ұлым әбәти қоя кеттің клубқа таңда қысқара юбка кие алмайың ба Тукта, ашыгыма дейм, тынгысыз йөрәгем тыңламы. Давам итәбез. Малайға пышақ үткәннәргә бирәләр. Улым, сызгырып утырма, әлмә пышакны үткәндә бир әле. Тукта, ашыгыма дейм, тынгысыз йөрәгем тыңламы. Әти-әнигә бала өчен бер нәрсә дә жәл түгел. Так, улым, кил әле монда. Мә, үземнең инструментларымны бирәм сиңа. Охо, рәхмәт. Мә, дрелемне дә бирәм үземнең. Югында ди. Мә, биргәндә алсын. Охо, рәхмәт. Әйе, әнә тегендә кирпечләр ята, аларны да алырсың, я? Алам. Аха, менә мин сиңа кирпечләремне бирдемме? Бирдең. Инструментларымны бирдемме? Бирдең. Менә үзеңә йорт төздә кит инде без әнә Ну, ди. Тукта, ашыгыма дейм, тынгысыз йөрәгем тыңламы. ауылда яңа участковый алло аға қайырлы күн сержант ибрахимов документтарыңызды көрсетіңіздер қайтықтайлы аға шундан нәрсе кит енді Efendi dokumentlarını güzel değil mi? Katıktalı. Abzice beylenmeyin de бит söyleşen bit kurmuşsun melle. Aha şundan Dokumentlarını güçlettiniz değil. Katıkta. что işte öyle seni de. Aha юк bir кулга алам. китте бугай. Тукта, ашыгыма дейм, тынгысыз йөрәгем тыңламый. Инде дуслар, төрмәдә булган хәл. Ой, исәнмесез килеп җиттегезме? Нәрсә, нинди мәчет ясыйбыз бүген? Мин башы текрәшен. Мен монда ширкәү кирәк. Кит әле ширкәү. Ник мен бит әйбер мәчетләр генә ясыйм әйе. Нинди мәчет? Ник- Нинди мәчет булсын менә? Кул Шәриф мәчете бар име? Кулгали урамындагы теге Шамил мәчетен ясый алам. анда китсайма э, өзімнің ауылдағы машина ясалам нол бәләкәй анда тігі бүтін ауылны ясыйсы була Тігі медпункт сельсовет анда фәрит абы қылтық кылтыктабыз бара юк сен аңламадың әле мен кірәшін, мен мында шіркеу керек ну крашенме крашен түгілме білесіңме кірәшін не порог ол какой порог тіге тупсайын деді мен тупса жоқ енді отыр все айда ясым шіркеуіңе бір нәрсе көрмесең, ертең мені шығаралар нәрсе шеркеу ясин деймін шеркеу ойында зорырақ айттырам Шо, болды. Мына ертегі тігі көрші камераға кіріп шығарсың әне. Анда священник ешім әлі? иә иә сүннәтченник. Тупта, ашығыла дейм, тыңғысыз керәген тыңыламыз енді оқырдан достар, шушы фестивальда біздің Буадан, Сарманнан, Хәтта Башкортстаннан, Мәскәүдән командалар шығыш ясый. Һәм инде безнең аграрныйда Сарманнан, Буадан, хәтта Башкортстаннан студентлар укый. Хөрмәтле жюри, гран-прины безгә бирсәгез, бер командада үпкәләмәс. Агробойскованың командасы, рәхмәт! 1,